Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Félix y los invito a que vengan a este viaje conmigo. A conocer los lugares. Las historias. Las personas. los olores y sabores. que descubro mientras hago este viaje que se llama vida. ¿Te animas a venir conmigo?